有四十二位朋友们问说，面对他人的流言蜚语哦，要怎么样成为 EQ 高的人哦，不去在意哦，转换心情哦。呃，我自己的建议就是要睡够，这个好像已经变成一种口头禅，可是真的是这样子。就是对我来讲，只要睡够，在睡前不管是看了什么让人不舒服的，我一醒来都会把它变成语言的材料，然后可以很幽默，甚至可以开自己玩笑。 但是如果没有睡够的话，那醒来可能就会卡在就是前一天的情绪里面。那但是怎么样都要睡够这件事情，像刚刚讲到是需要需要协商的，就是需要跟啊你的同事啊、你的同学啊、老师啊等等，想办法找到一个适合自己的这种节奏。哦。那在有睡够的前提之下，那我觉得就是刚刚讲到，面对任何压力出现的时候，那你就是把那个单位时间拉长。你如果急着说，哎，那我今天就要流言蜚语。 quand on 那是不可能的。那你如果给自己这样子的设定、这样的压力的话，那立刻就会非常非常大的压力。但是如果你今天的目的只是说，哎，那我知道了这件事情，我今天要怎么样子在知道说有这件事情的情况下，那我想要跟我的某个朋友，一个人就好，呃，把这件事情讲清楚。哎，这个是很容易的，你一天的时间绝对就可以做到了。所以把就是合理的目标设定在当天，然后把比较大的结构性的问题。 一天一天这样子累积，把它解决掉，那大概就不会造成自己太大的压力。当然，前提是每天每天晚上都有睡够的这个情况。好。